Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə çox dadlı, ləzzətli bir kotletin hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün əvvəlcə 300 qram yağ götürürük, yağı xırda-xırda doğrayırıq. Doğradığımız yağları bir qaba əlavə eləyirik. Yağlar yumşalmalıdır. Sonra isə göyərtiləri doğramağa başlayacağıq. Yarım dəstə keşniş, yarım dəstə göy soğan və yarım dəstə cəfəri. Bunları da xırda-xırda doğrayırıq. Yumşalmış yağı bir qədər əzirik. Doğradığımız göyərtiləri yağın üzərinə əlavə edirik. Üzərinə streç salırıq. Göy əti və yağ qarışığını bu cür formaya salırıq və streçlə yaxşıca sıxa-sıxa bükürük. Bükdükdən sonra bir qədər yumrulayırıq ki, hamısı eyni qaydada paylaşdırılsın. Baxın, bu şəkildə buzluğa hardasa 10-15 dəqiqəyə qoyuruq. Yarım kilo ət götürürük və zövqə görə ətə duz və qara istiot əlavə eləyib yaxşıca qarışdırırıq. Əvvəlcədən mən ətə bir baş soğan da çəkmişəm. Yəni soğan orta ölçüdə olmalıdır. Çox böyük ehtiyac yoxdur. Yumurtaları yaxşıca çalırıq. Buzluqdan yağ göyərti qarışığını çıxardırıq və stricdən açırıq. Və kotletimizin ölçüsü boyda doğrayacağıq. Ətdən baxın bu cür küftə şəklində götürürük. Taxtanın üzərində ehmalca yayırıq. Sonra hazırladığımız yağ göyərti qarışığını içərisinə qoyuruq və səliqə ilə bükürük. Elə bükürük ki, yağ çölə çıxmasın. Hər tərəfdən ətlə əhatə olunsun. Hazırladığımız kotleti əvvəlcə una batırırıq. Daha sonra yumurtaya batırırıq. Bunlar isə suxarıya batırırıq. Yumurtaya batırırıq. Və sonda yenə suxarıya batırırıq. İki yağını əvvəlcədən qızdırırıq, yoxlayırıq ki, görən qızıb. Taxta qaşıq salırıq. Gördüyünüz kimi yağımız qızıb. Və hazırladığımız kotleti pişiririk. Hazırladığımız kotletləri sobada 180 dərəcəli temperaturda 12-15 dəqiqə müddətində yenidən bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq kotletlərimiz hazırdır. 500 qram ətdən 5 kotlet çıxdı. Siz də bişirib afiyetlə yeyə bilərsiniz. Nuş olsun kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik